hello and welcome friends Tally E R P nine और प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये video Tally E R P nine और प्राइम जैसा कि आप जानते हैं कि कंपैरिजन करके हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे तो उसी को लेकर के है तो यहाँ पर ई आर पी नाइन की बात करते हैं गोडाउन की बात करते हैं जैसे आपका व्यापार बड़ा है और ऐसा हो सकता है कि आपके व्यापार के दौरान जो आपका सिटी में आप व्यापार करते हैं वहां पर आपने कई गोडाउंस बना रखे हो जहां पर आपके सामान जो भी गुड्स आते हैं वहां पर आप उसको रखते हो तो ऐसे में पुराने वर्जन में देखिए 5.0 है तो इसमें क्या दिक्कत होती थी यहां पर जब आप फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पर फीचर्स में जाने पर लाइक मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यह यहाँ पर F11 मैंने प्रेस किया है तो हमें जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में तो इन्वेंट्री फीचर्स में चलते हैं यहां पर समस्या ये है कि यहां पर आपको गो डाउन नहीं दिखता है ठीक है यहां पर आप देख लीजिए यहां पे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी दिख रहा है यस है ठीक है अलाउ जीरो वैल्यूज एंट्री दिख रहा है मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस दिख रहा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज दिख रहा है मेंटेन बैच वाइज डिटेल दिख रहा है use different actual and bill quantity ये सब दिख रहा है job purchase order processing sale order processing job order processing और और तमाम चीजें दिख रही हैं लेकिन गोडाउन नहीं दिख रहा है अब ये गोडाउन ना दिखे पुराने वर्जन में तो हम कहाँ से गोडाउन बनाते थे आखिर Tally E R P nine use तो होता ही था तो उसमें गोडाउन का ऑप्शन तो जरूर होना चाहिए तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंटेन मल्टीपल लोकेशन दिया हुआ है इसको आपको यस करना है ये यस होनी चाहिए जैसे ही यस कर देंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप वाउचर एंट्री पास करते हैं लाइक परचेस वाउचर में एंट्री पास करते हैं एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर आते हैं क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लेते हैं तो ये किसी भी एक क्रिएटिव पार्टी का हम लेजर लगा लेते हैं इंटरप्रेस करते हैं इंटरप्रेस करते हैं और यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाता है आ गया अब यहां पर मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक आइटम है मैं बना भी लेता हूं लाइक मैं यहां पे कर देता हूं कैरावे ठीक है तो ये कर दिया हमने एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया यहां पे यूनिट बनाना कंपलसरी है तो जी ग्राम कुछ भी बना लीजिए तो चलिए हम जी को ही रख लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं यहां पर जैसे ही एंटर करते हैं तो उस ऑप्शन को चालू करने का फायदा क्या हुआ कि यहां पर आइटम एलोकेशन फॉर कैरवे ये आ गया आपके लिए ठीक है तो यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप अपना गोडाउन बना सकते हैं ये गोडाउन ही है ठीक है तो यहां पर मैं कर देता हूं न्यू कॉलोनी ठीक है न्यू कॉलोनी देवरिया ये गोडाउन हमने बना दिया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया अब ये जाएगा किसके अंडर में तो ये जाएगा देवरिया के अंडर में तो ये देवरिया के अंडर में इसे डाल दिया हमने ठीक है अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी रखेंगे तो हम यहाँ पे 50 किलो रख लेते हैं तो ये 50 किलो कर दिया और यहाँ पे रेट डाल देते हैं 300 400 जो भी रेट है तो यहाँ पे 300 कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ ठीक है और फिर कोई और गोडाउन अगर हमने बनाया होगा तो उसको भी ले सकते हैं फिलहाल हम बनाते हैं हमको पुराने गोडाउन से कोई मतलब नहीं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ राघव नगर देवरिया ठीक है ये हमने कर दिया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया अब यहाँ पर ये जाएगा देवरिया में ठीक है इसी तरीके से गोरखपुर को आप चूज करते हैं तो कैसे कैसे एंट्री पास करेंगे वो भी दिखाता हूं ठीक है तो यहाँ पर भी आपने रखा है पचास किलो ठीक है एंटर प्रेस किया अब यहां पर मान लीजिए गोरखपुर में जाना है तो यहां पर आल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहां पे कर देता हूं मैं एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहां पर आएंगे तो अब ये जाएगा गोरखपुर में इस तरीके से आप करके और इसमें भी आप काम कर सकते थे ठीक है बहुत इजी था इसमें भी तो यहां 60 किलो रख देते हैं और एंटर प्रेस कर लेते हैं तो देखिए यहां पर ये पूरी लिस्ट प्रिपेयर हो गई है अब इसको आप कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा सकते हैं अदरवाइज आप enter enter enter enter last तक प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा फिर से भी आप चालू कर सकते हैं तो क्रिएट पे चले जाइए ये शो मोड दिया हुआ है यहां पे पे क्लिक कीजिए यहाँ पे गोडाउन दिख नहीं रहा है लेकिन दिखेगा कैसे दिखने के लिए आपको क्या करना है ये जो लोकेशन दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये कहेगा क्रिएट न्यू तो बस यहाँ पे नया गोडाउन बना डालिए जैसे मैं कर देता हूँ देवरिया और इसे डाल देता हूँ मेन लोकेशन के अंतर्गत ठीक है यहाँ पे मेन लोकेशन दिया हुआ है अगर किसी अदर गोडाउन में आप इसे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपका और एक्सेप्ट होने के बाद अब आप अनदर गोडाउन बना सकते हैं जैसे देवरिया आपने बना दिया अब यहाँ पे बना देता हूँ मैं न्यू कॉलोनी तो ये न्यू कॉलोनी कर दिया एंटर प्रेस प्रेस किया एंटर प्रेस किया ये जाएगा अंदर देवरिया गोडाउन में तो ये देवरिया कर दिया एंटर प्रेस किया फिर यहाँ पे दूसरा गोडाउन बना देता हूँ राघव नगर तो ये बना दिया राघव नगर इस तरीके से और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे भी डाल देंगे देवरिया गोडाउन में ठीक है आई होप की बात समझ में आ रही होगी गोडाउन कैसे बनेगा मल्टीपल गोडाउन हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान है बहुत ही ईजी है आई होप की बात समझ में आ रही होगी अब जब आप एंट्री पास करेंगे यहाँ पर तो ये चलता हूँ मैं अभी परचेज वाउचर में तो ये आ गया मैं परचेज वाउचर में यहाँ पर सप्लायर का इन्वेस्ट नंबर डाला एंटर प्रेस किया ये वो डेट है जिस डेट पर होगी परचेजिंग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाना है एंटर प्रेस करना है एंटर प्रेस करना है एंटर प्रेस करना है एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगाएंगे अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आपके किस गोडाउन में रखनी है वो देख लीजिए तो यहाँ पर जैसे ही कीबोर्ड मैंने लिया तो यहाँ लोकेशन कह रहा है तो लोकेशन में मैं क्या कर सकता हूँ देवरिया कर सकता हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ नीचे न्यू कॉलोनी भी आ रहा है तो देवरिया के अंडर में है न्यू कॉलोनी तो मैं यहाँ न्यू कॉलोनी कर देता हूँ यहाँ पे 60 आइटम जो है कीबोर्ड के रख रहे हैं हम फिर यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पर आ, आप देख सकते हैं कि राघोनगर मैंने बनाया था तो राघोनगर भी देवरिया के ही अंडर में है तो यहाँ पर कर देता हूँ हंड्रेड आइटम्स तो ये हंड्रेड आइटम्स यहाँ पर रख दिया हमने ठीक है और इसी तरीके से आप रखते हुए चले जाएंगे और इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ अब तो इस तरीके से आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं ये बहुत ईजी है बहुत आसान है आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके